oh my god. <laughs> Garde, regarde, c'est vraiment ou réel, c'est vraiment ou fidèle, et pas en Disney Chanel. Fais ma net, tout ça au moins qui charnel Ou bien vraiment honnêtement, Dieu money en la vie bordel En tête moi, en chair moi, c'est substance fermentée En vente moi, en foie moi, c'est bidim saleté Til tas de là qui casse et mes cas d'identité Ma savent c'est vanité, pourtant m'en les en quantité Moi j'en les sommes, jamais j'ai succombé Moi j'ai et pourtant m'en toujours là qu'à tomber Si vous c'est daddy god, elle c'est vieux, oui qu'on oulé Puis en miracle en vie mais c'est à à défiement culotté. Je sais très bien que la parole de l'homme, oh l'homme, mais la parole d'un God n'est-elle pas plus qu'un homme C'est où un non en qui fait des milliers de sommes. C'est où parfait fait en qui fait un éternel somme, yeah. Help me, Lord. Help me, Lord. My life is in destruction. Help me, Lord. let me close My life is in destruction